Очень мало людей для такой музыки. Очень мало. Очень мало народу, мадам. Очень, очень. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного, будет, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. А что за направление?